Da ist er. Oh, der ist gut. Der ist richtig gut. Ich oh, habe ihn schon gesehen. Ein schöner? schon 80 haben. Oh ja, oh, oh ja, oh ja, der hat 80. Achte, achte, achte. Oh ja. Oh, das ist ein guter. Ha. Der nicht mal über 80 hat. Alter, ich hab die Bremse fast ganz zu, ne? Bitte nicht unter mein Board, oder? Das ist genau unterm Boot jetzt. Ganz in Ruhe, Mann. Da hängt gut. Ja, ziemlich sicher. Kann nichts passieren. <laughs> Mir tut der Arm <laughs> Boah, Alter! Alter, das ist ein Riesenmonster, Mann. Der hat einen Meter. Weißt also- <laughs> das, ist, das ist gigantisch groß. Was ist das bitte? Petri, oh, Mann. Eingesagt. Petri. Yeah! <laughs> Woo! Frank. Okay, wir brauchen gleich irgendwo ein verficktes Maßband her, Mann.